všem přeji. Vítám vás u mého nového videa. Rozhodla jsem se, že vám natočím den ze života kamionáku. Jízdíme s manželem ve dvou posádce u jedné strakonické firmy Candy.cz a teď jsme ve Španělsku. Je něco kolem 9 ráno, čekáme, až někdo přejde do firmy, protože na internetu mají napsáno, že mají od 8 a samozřejmě, že tady ještě nikdo není. Španělsko. <laughs> Takže tak. Tak snad přejdu co nejdřív, protože pak máme ještě přejezd ještě jižněji teď jsme u Valencie, a pak ještě nějakých 250 km ještě jižněji až úplně dolů. Takže jsme zvědaví, tam bude i teplejš. Teď je tady tak 11 stupňů si myslím, No co když jsem si měla hlavu, tak bylo asi 9. <laughs> Tady venku. Takže tak. Takže uvidíme, kdy se Španělé zbudí. Ještě nikdo nepřijel. Ještě nikdo nic. Ještě nikdo neodjel. <laughs> Ještě mají čtyři minuty. Máme čtyři minuty, já jdu dozadu. <laughs> já jdu uklidit tady moji ranní rutinu. makat nebude. Tady nikdo nemaká. Hm. A co tam dělá? Vždyť jsem slyšel, že tam nějaký no, zvuk. No, se nakládá, že jo? Tam asi sám. A jestli se jdeme tam. Možná si jo. Takže jedeme teda do druhé firmy, kde už snad někdo bude. Když oni tady mají dvě firmy dál od sebe a asi teda do, jedný, do té první firmy se má jezdit nahlašovat a dávají tam palety výměnou a pak nás posílali do té druhé na vykládku. A tak třeba dneska budeme vykládat v té první. No. Jinak jsem se spletla. 250 km bylo na tu první nakládku a pak na tu jakoby původní, takhle. A pak nám vlastně změnili a jedeme ještě jižnějš a to je 480 km. Buenos días. Tak vamos. No, tak pán měl za náma a řekl, že už tam můžeme jet, takže jsme se přijeli zase zbytečně. Takže jedeme zase na tu, kde jsme stáli. Jedna, dvě. Tak si uděláme kafíčko na to čekání. Už, už to jde. Už je to zapojený? eu Beijo. To nás volá. Ala. Tak už jsou tady kocí. Juhu. Jdem na to. kousek, ještě, ještě, ještě. Ještě, ještě, ještě. Kousek, dobrý. Tak, ještě vytiskneme tady z záznam. Teda máme takovou zázračnou krabičku si zmáčknul, jo, to tlačítko kouzelný. A už leze. Tak, říkali, že někdo tady dovnitř je záchod. Jo, jo, děkuju. Tak jdu proskoumat. Kde pak tady je? Roušky. Jo, no, tady. Jo. Sure. No, výborně. Já nemůžem. Přes Ugandem přes 8, ne? Děkuji za kafíčko. Ugandem přes 8, ne? Je tam záchod. Tam restauračka otvírají ve 12 teďkon. Nakládka se nám přenesla dneska na ráno ale pozitivní je to, že Míša našel, kde můžeme dostat i hned na pláži. Takže jsem zvědavá. Mm. A to vám ještě povím. Jak jsme si minulý týden vydělali, my jsme vlastně stáli tady kousek od téhle vykládky a přijížděli jsme tam v noci. No, pospíchali jsme, že honem honem a děláme pauzu tak jsme přijížděli vlastně ze spoda a museli jsme odbočit doleva. Jenomže tam byla plná čára. Říkám, no tak v noci jako to nevadí, že jo. Tak prostě tam švihneme. No a ráno rozespalí, teď vyjíždíme a museli jsme odbočovat zase doleva přes plnou. Nalevo na nás svítilo sluníčko, takže jsme vůbec neviděli a zprava koukám a jel kolega. A říkám, ale honem, honem, ať jsme před ním, ať nás vezmou dřív. No tak jsme vyjeli No a teď o kousek tam přesně stál, čuměl policajt. No a už na nás mával, stůjte, stůjte, takže jsme zastavili. No a tady ta <laughs> honem honem sranda nastává 100 euro. A to vlastně ještě říkal, že byl na nás hodný, že nám dal 50% slevu. <laughs> že vlastně 100 euro je minimum, 200 je maximum. Takže děkujeme aspoň za tu stovku. Máme vyložíno a teď se jdeme pro paletky. Dobrý. Eh, počkej, tak možná... Kde jste kucí? Dejte nám palety a my frčíme. protože minule nám tady vraceli palety a my jsme se nevšimli a oni nám dali a, a minule nám dali dvě ne, eurovky. A je to dole. Máme se cpe, my může počkat chvilku, až tady naložíme a odjedeme. Jsme zvědavá, jestli nás odve nebo ne. tady je to naše osudné parkoviště a tady jsme vlastně přejížděli, no. Tak bye bye. Jo. 14 stupňů. 14 stupňů. Vlhkost 62 stupňů. 60%. <laughs> stupňů. jo a tady vám ukážu diskotéku španělskou. Když tady bychom pauzovali tady, tak jsme se tady mohli zajít v noci zapařit hablar en algún momento de la gala Discoteca Met, gala, que es uno de los eventos más esperados Molino, Utiel Nemluvně no se to no, správně, aspoň je klid a nikdo si nebude stěžovat. Takhle je ve zvyku. písnička. Si můžete kochat. Hodně malinký večer A ty malinký vždycky má něco do sebe. Honem no, dědo, utíkej, jestli nechceš urvat dveře. Je, hele, sedí pěkně, no to ví. 30 minut, takže... To je jako v Kalifornii. Zpátky někam, kde, kde <laughs> prostě je to potřeba. Já chci jednu domů. hladinu moře, takhle velkou. hladina to moře, ta voda se vracela někam jinam, tady ty kde je víc potřeba. Bože, to je královna. Rádio Kiss. další vesnička. Ajora. Ajora. Pro mě tady ty stavby ze začátku přišly takový takový aladinský teda, abych jako neurazila tu další skupinu lidí. Ale pak jsme sem přijeli na Dovču. Teď jsme tady už jako teďkom tenhle rok, že jo? Ne, už po třetí vlastně tenhle rok. Mhm a zvykám si, zvykám si na to, už mi to přijde taký hezčí a hezčí, ale říkám, ze začátku mi to přišlo takový hodně neupravený, starý, takový zašlý, no. A teď už tady v tom všem vidím, začínám vidět kouzlo. Tyhle španělský kohoutky jsou skvělý. Čeká na mě, neodjel mi. jo, on svačí. Hola. Hola. Ano. Máme je něco Sandry tady, koukej. To by se ti tady líbilo, viď? Kdo tam byl? Kdo tam byl? Děkuji psa. To vypadá, jako kdyby se měla za chvilku rozpadnout. Ale jede to. Jsme tady nejpomalejší. Zároveň poslední cíčku kdo vrátila slova smyslu myšlenou, to znamená, že se samozřejmě probíhá i baráž ale to nejde. doufám, že už nejste unavený jako z těch videí, krajiny a všeho tohle té cesty, jako protože Dobře, tak jsme se udělali úplně Španělsko je doopravdy To znamená, že by se nepřižujíc. A dobře. Jo, tady prostě nejde natáčet, protože jedete, chcete, aby. tak Šalamoun, je to šalamón. Palmy, a my projedete a kilometry, kde zase máte plantáže, ovoce, pak zase zelenina, pak zase hory, moře, tady je dopravdy pořád na co koukat. Teď se střídáme, zbývá nám nějakých 110, 120 km. Prosím. Tato? Jo. Vy tam hojte, já jdu pro vodu ještě. Jo. Děkuji. Kdo je tamhle. Jdeš správně. srovně. Ty máš zbožděno. Oh, děkuji. No. vanilkovou, čokoládovou, cookies, KitKat a ještě tam byla voříčková, noc. Noc. Noc. Tam bylo noc napsáno. Proč jsme nevzal noc? Protože bych nevzal vanilku. Kdybych ti vzal vanilku, která je noc, tak bych se říkal, že ti nevzal ten. No, já mám ráda voříšky. Přece jim furt a piju voříškový. Máš jedno, co jiného. Ale je to dobrý. Ty jsou tady voříšky. Sníh. velký, že spodu. Jo, jo. To je blbý. Zkoumáme na hlavních tazích, budeme pokračovat Já to zkoumám. Já mám špičku, ale... No, já označuji. Aha. jak jde on. Přinejlepším to vycouváme tady místa. tady dost fouká teda. Ale je teplo, je teplý vzduch. Tak jsou lidi prostě prasatý. No. no, no. jdem zkusit. Já jsem teda zapomněla si vyměnit eh, zimních pantoflíček. vem, com quem заведомо. about se vrátili z moře, převlíkli jsme se do suchého a... Bordel neuklidili. Bordel neuklidili, to, to až za chvilku, protože máme hlad. A jdem teď se napapát. Máme tady bramburky, česnekový, co jsem dělala, kuřecí roládu, ještě zbytek, karbanátky. Ah, už mám hlad. <laughs> tak dobrou chuť. Dobrou chuť. najedli, odpočinuli jsme si chvilku <laughs> a rozhodli se, nebo teda Míša původně říkal, že se půjde koupat. Jdeš? Co? Tak jde, prej. Co nebudeme? Rok zase nebudeme. Rok zase nebudeme. Tady jsou policajti. Přijeli venčit pejsky. Už jsme na cestě, na další parkoviště. Rozhodli jsme se, že si popojedeme na pumpu, kde je restauračka, protože... Martina žíze. Mám chuť na sangriu. Taková dobrá ty. Už jsme zastavili a jdeme se podívat tady na benzínku na něco dobrýho k pití. Tady stojíme mezi samýma Španělama, myčka a vlasy mi lítej všude. Nice. Hezký posazení, to můžeme venku. Půjdeme pak to. Tak, naskočit si, vyprázdnit měchýře a pak zase budeme naplnit. Rozsvít se. Ja, no, nic, ja, už. Tak pojďte, pane číšníku, gracias. <laughs> tak... Ehm, Servis. Teda. O, děkuji. Tak něco si už naběhal, veď na těch sladbách, tak měl bys si se předvést nějak. Já jsem z toho vypadl, ale po tom půl roce. Skvělý. <laughs> Tak není sladký, je to Jo. Tak takový suchý víno. Dobrý. To je dobrý. A to, že je suchý. Mhm. Tak. <laughs> Už máme, už jsme přešli z vína na pivo. Ola. Ola. <laughs> <laughs> Protože my jsme si říkali, že natočíme nějaký otázky sen do tohohle vlogu, ale nakonec se to protáhlo na hodinu. Hodinu deset. na hodinu deset dokonce. Mm. Takže už jsme přešli z vína na pivo. Na druhý. Už na druhý dokonce máme. Takže tak, eh, je nějakých 10 hodin? No bude 10 no. Za dvě minutky 10. Teď si dáme poslední pivečko a půjdeme se opláchnout a zkouknu nějaký film. A zítra na devátou začínáme. nás má vyzvednout Španěl. Takže Let's go to the Pepino. On the Pepino, já nevím. <laughs> For, <laughs> For Pepino. nevím, jak se řekne španělsky. Para. Takže jsme vlastně tak jako nečekaně natočili Q&A. Vamos para Pepino. <laughs> jo, jo, Vidíte, jak umíme španělsky. No. Takže tak, no, hezký tady posezení, je příjemně. Spodka hezká, příjemná, obsluha taky dobrá. Pivo studený, párky teplý, je to v pořádku. Chtěli jsme tu sangry, že jo? Jenomže ne, nakonec nebyla. tady neměli, takže jsme si dělali víno, bílé víno, což bylo suché, ale bylo dobré, chuťové. Mm. Pak jsme zodpověděli pár otázek, které se protáhlo teda na hodinu a už máme večko. Hm? Jo. Takže... <laughs> Plzeň to nemá, ale je to dobrý. <laughs> No, a je to pravda? No to určitě ne, no. na Plzeň nemá nic. Na Plzeň nemá nic. To určitě ne. Na Plzeň a na Velblouda nemá nic. No, můžeme, můžeme dát... Do, dobrý plzeňský pivo u Velblouda. V Plzni podívejte, mají tam točenou plzničku, mají tam točený svýho velblouda, který je docela dobrý. Nepasterizovaný kvasnicový, ale výborný. Takže máte tip takhle. A výborně tam vaří. Českou jo. kuchyni, českou ano. kuchyni výborný. Výborný, jako člověk se tam vybere ze všeho možného. No. Jestli chcete český, nebo já nevím, někdo, kdo je na dietě, něco ze salátu, dobrý tatarák tam měli, nevím, to prostě nevím. prostě cokoliv, fakt jako výborný. se vůbec nechce spát teda. Já bych pil do ráda, ale nemůžem. My jsme se, my jsme se napili, rozkeceli jsme se a teď bychom furt povídali. jsme se dobře najedli hlavně. Dneska. My jsme se dobře najedli. Vykoupali jako... jsme si, zaplavili jsme si. Jo. No. Bylo to skvělý. A teď ještě vlastně po cestě jsme jeli, ale nalevo, což jako tam by nebylo vidět, byl nádherný výhled na, ehm, na Fortopletu. V Almerii. V Almerii. Na Almerii. No ale hlavně byl výhled na přístav a na to starý centrum s tím hradem. Hmm. To bylo hned na tom kopci tam. Takže jako zítra vás no. čeká ještě jedno hezký video, jestli Takže vlastně... nezaspí. <laughs> Takže vlastně z jednoho dnu ze života kamionáku to asi budou dva dny. Hmm. Tak vidím. Určitě zítra základka bude zajímavá i pro nás, tak jsme chtěli nakládali. No to chce, to chce. Asi udělám ze, z jednoho dne týden. <laughs> Asi jo, týden v kamionu. Jsme sem přišli do tady toho baru, nebo do restaurace, tak tady nikdo nebyl. A teď se podívejte, celý bar plný. Řidičů. řidiči. To jsou řidiči. No, taky sedí. A tady taky dva. taky dva řidičí. No ale fakt, to je třeba v tom Španělsku úplně super. Že oni ty řidiči zastaví a jdou se sednout, baví se, komunikujou. To třeba my, když někde zastavíme, tak máme problém Čekaj, se bavit Hlavně v Čekách, v Čekách už je v zavřená hospoda a nemají se nikam víc sednout. No, ale tady prostě nešli. to začíná žít v noci večer, což je pro mě třeba to je úplně moje krevní skupina. <laughs> Já prostě mám ráda ten noční život. No se spát nechce, no. Jako no se nechce spát v noci. Ale když jsme za volantem, tak docela jo. <laughs> Ale tohle sedět a povídat si... To, to mi můžeme dodat, rána, no. no. Můžeš kartou. Takže kolik platíme? Co všechno? 15 euro a my jsme si mysleli, že budeme mít 30. Tak to je docela dobrý. Kolik tam je? kapučíno, 1,50. Jo, tak vezmeme, podíváme se. Gracias. <laughs> Adios. Takže tak. To tady mají na španělský benzínce pro kamiony. No, klasika, no. Nic, nic extra. to je? To Ne, to no, jsou nějaký sojový já to jsou výhonky, prosím tě. To jsou, no, takový Elektrická pánvička. Ty no. Ty blbostky, no. Tak jdem. To tady mají? Jako kapučíno za euro 50. Ještě se s kořičkou. No, my <laughs> jsme no, platili jako za celkově. všechno 15 euro. Za všechno, my jsme měli vlastně dvě kapučína, dvě malý piva, dvě velký piva, dvě vína vína bílý a 15 euro. Jak jste říkal, že, no, jak mi říkal kolega na té poště, jak jsme jezdili, tak on jezdil testovat motorky do Španělska. Tak říkal, jo. že na jihu je to strašně levný. Jo, jo, jo, to je Takže fakt vlastně. Takže si dáme ještě snídaně zítra. <laughs> Já si určitě dám kafíčko, protože tady měli dobrý kafíčko. Takže což jako ve Španělsku. Takže budeme v 9. Takže... Půl 8. Staneme po 8 a půjdeme na snídani. Už se těším. Já už snad ani nepůjdu spát, já už chci jít na snídani. <laughs> Dáme filmek a... Ještě tady místo. To jsem ti tak... a pak počůrat. Vyčůrat, pomodlit a spát. a spát. Takže vám přeju dobrou noc a uvidíme se zítra ráno. No, Dobré ráno všem. Už jsme se vzbudili. Dneska jsem vylítla rychle z postele, protože se těším na snídaní. <laughs> tak, jdu zkusit, jak je venku. No, prostě si mi Ale je docela příjemně, ale... No, ale je to na mikinu teda spíš, no. Tady už lidi sedí. Že nás vyzvedne 10.30. To jste to dobře. Míša chce tady ten, nahoře. Já nevím, co se mi vydám. Říkal, jsem, tam 9 minut, je to úplně jasné, co je devátá. Hmm, co to je toto? Olej. olivový olej. Já jsem si dala toast, hamon dulce, takže si dám, mňam, mňam, mňam. Čekáme na kafíčko a Míša si objednal uh, Muradara Google. A ten od náhle. Jak? Nevím. Muradara. Muradara, nebo co? Něco z Hurgádu. <laughs> možná samozřejmě, že jsme měli původně jet tam, že si nás dobře španěl ve dvě, eh, ve v devět, devět a nakonec teda tam psal šéf, že až v 10.30, takže máme, takže máme čas, takže máme krásný čas na snídaní. Mňam, mňam, mňam. Už tam nejsou kapičos. Gracias. Španělské snídaně. Dos capuchos toast con jamón duche. Duche. Duche. Ne, duche. Ne, duše. Duše. Duše. Duše. Tak dobrou chuť. Že jsme se nasnídali a to, co jste tam viděli všechno, dvě kapučína, to velký, sladký. Co měl Míša? Jdeme se sednout do auta? Koukám. A já jsem měla toast, je docela poměrně velký s rajčatama a šunkou. A ještě donát jsem měl vlastně za 175 korun. Španělská autoškola instruktor přišel ze snídaně, <laughs> asi nejspíš, mm-hmm. koupil si vodu a už jedou. Tak pojďte, kluci, jeďte. Tak už si nás Španěl vyzvednou a jedeme. tady to je taky nějaký obrovský parkoviště. Tak a vypadá to, že to bude ve firmě a na rampě, což by bylo fajn. máme naloženo, naložili jsme dvě palety. Naložili no, no. dvě palety mokrých. A jedeme dál. Jedeme, jedeme dál, zase ne? následovat, Pro následovat našeho vedoucího, tyjo. už jede, tamhle. Tady jo. To je doba teda. A tam nic nejede. Tři místa jsme měli nakládkový. Máme tam mix, máme tam víc okurky, pepídos. 22 palet. 22 palet, papriky a... jsou dvě palety. A ještě co? Melouny. No, melouny. Melouny. Takže to je asi hodně těžký, veď? Řeknu. 21 tun na to ještě jde, no. Já jsem se těšila, že, by, že to budou papriky, protože jsou lehký, že jo, hodně zaberou místa, je toho míň a jsou lehký, dutý, ale bohužel, no. no. Teď se vymotáme z tady těch foliovníků a pofrčíme už po dálnici domů. Vůbec se mi teda 20 nechce, je tady krásný. 29 stupňů. 29 stupňů. Takže pecka. <laughs> na benzínce jsme se zastavili a oni tady prodávají mandarinky a pomeranče. Líšili kompotu. Dobrý, ochutnej. <laughs> tak prý jsou dobrý. Takže bereme dva pytle. <laughs> Jerry. Míša říká, že jsou dobrý, ale prý, že šáhnou jinam, takže jsme zvědaví. Počkej, stížíš ten... Prý, že když dává ochutnávat, tak šáhnu... Šáhnou jinam, měl tam jinam. kyblíku připravený, takový větší byly oproti těm Jo. A tak, zrovna, kde jsme tady? nad Valencí? Tady to je prostě ráj mandarinek pomeranč, jo? Tady prostě nic jiného zlat ani neroste. Pomeranč ještě. Říkám mandarin, mandarinek a... Mm. Dobrý, veď. Svaděnky, to jo. Mm. tady je ta Martina. Jo. Jomka. A tak na velikosti, ale to máš větší, tady tu menší, tak to máme. Jo, a ještě nám dal čtyři navíc. Čtyři navíc, no. Jako dárek. A paní, kdyby, <laughs> paní kdyby mohla takhle na iPusu. tak už jsme natankovali. Musím dát něco dobrýho. Vím, že tady na jsem si dávala kafe, ale nebylo nic. O, oh, kuky mají irskou. Dáme irskou takže jsme na Krýklerec, nadkovali jsme, nadkovali jsme přes 900 metrů. Už to spakovali, už jsme taky projeli takovou dálku. Je něco kolem jedný ráno, vyměníme se, dojedeme ještě kousek do Francie na parkoviště a začneme dělat pauzu. Takže děkujeme za zhlednutí. Asi se už tady rozloučila, protože už to bude strašně dlouhé. Takže mějte se hezky a příště ahoj. Kde vyklustí, viď? они не могут видеть.